<laughs> Ah, hmm. eh, olubuto terugaana muntu kusiiba era bonna abakyala abaliyo nga basitudde badde mba okusiiba ramadhan bulungi allah ajja bayisamu bulungi anti obulamu bwo kisinze ngeri gyowuliramu obulamu bwo abantu baleme kwebuzabuza okuba basitudde nti tebajja kusiiba naye nga nze siri kyombuuziza byawolokoso Eh. Hmm. tulinda maji ati echi tuli lubuto mukole mutya lwamwe inako linako inako ajati ajati soko linde ka ajati oh, wow. 그거 보고 왔지? 쏘고게 양주 세워 하나 가왔자 자 ate ekyogamba bwobeera mukwano tokola tuwulira mama bwoba mukwano okola kyobola baba batakola nga oli mukwano tebawangaala abaddekoofiisi yes aleku ofiisi omusanze nemutwalira nemutwalira ebimuli buli kimu nga bwe kibadde kitambudde then this is a second package for her okay valentine mugenda gimalako mutya valentine uh, obuzibu tawulira bulungi nga bwe nkunyonyodde embeera mm. gyalimu mm. naye nga asuulirira nti so mm. saagala nnyo omwongeza omwana wato abantu baleme kwebuzabuza okuba basitudde nti tebajja kusiiba naye nga nze siri kyombuuziza byawolokoso eh. tulinda maji ati echi tuli lubuto mukole mutya lwamwe ina kulinda aha tuogere ku kusulirira oko mulwadde lwa mbali baga mambo mhm alwalirira acha alwalirira chimara age mugenda funa katoka annual ate ni muganda we mpulira asula na muganda we eh. kalwe fiji kali myeze emeka Mm. Sige njogera yakati. Gwe manya sulirira. naye nga nze siri kyombuuziza byawolokoso eh. hmm. eki mukole mutya lwammwe kyova omukwese kamera takyabeera mumawulire akoleyo ki eh. alabira musajja alabira mwana tondaba bahaters bajja kugira omwana teri bahaters bakyaliwa simanyi teri amushuwa bagwayo eh. hmm. baafa bagwayo babaki baafa mula asulirira ssebo namawulire twadde gassanyu mawulire kyagasingawo ogatwaniveiringidde ku mm. valentinesday kikyoyinza omugamba kulunaku nga luno kwano gwange kwagala nnyo bulijjo mbikugamba ompewo mm. waliwo abanyumirwa nga nkugamba naye yuno i love you dr cool so wakutenyweza mukwano nsiima hmm. enkwata gyankute bano baitulendimtiyaze aba tebakyaliyo hmm. itulendimtiyaze hmm. tekisoboka kubanyini ah, waddewo ebigambibwa bwoli lubuto ajati eh, olubuto terugaana muntu kusiiba era bonna abakyala abaliyo nga basitudde badde mba okusiiba ramadhan bulungi allah ajja bayisamu bulungi tenga tujambibwa abakyala abazito tebasiima anti obulamu bwo kisinzenge gyowuliramu obulamu bwo abantu baleme kwebuzabuza okuba basitudde nti tebajja kusiiba naye nga nze siri kyombuuziza byawolokoso eki mukole mutya lwammwe olindeko ajati coração. Então. Boa. Tá, Primeiro né? procurar disso? Eu mulher pra mulher, é, não muda casa. Né? Só porque já o que seu caracava tiara. Ah, é, é eu não Wanji Seva. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ugambo tia jati wanji. Ndi bulonji. Mwalika bulonji. Mashallah. <laughs> mm. Ok, tutule kira omwezo kwa Ramadhan. Yes, sir. Uh, Aba, ule, aja tutusaze otu kuhitimu. Mm. E, marhaba ramadhan karim eri bannayuganda bonna n'ensi yonna twaniriza omwezi guno gwa kitiibwa ate gujjalumu mu mwaka tweteeseteese ekisibo tugenda kitandika enkya insha allah tutabe allah atutuuseyo bulungi era kitumazeeko nga nkubiriza abasiramu bonna banetusiibe tuleme kulwala alsaze nga ddala tezituluma tusiibe tube nga tetukola self reflection tulabe obunafu waffe bubadde ludda woba obadde okambuwala kambuwala woba obadde oli roads eri banno beeranga wetraining okubeera nga wetereza embeera zo ngaomuntu tubeere nga tusibuluka ne families zaffe nemikwano gyaffe ate sokera ku neighbor wo leka kuyita bani babeera iri munyonyo ngaosulakawempe sokera ne baneighbors baneeno oyite n'abalala tusaddaako ennyo kubanga omwezi guno zempeera tukukumba bukukumbi tubeere nga tusoma nnyo edduwa allah abeere nga atugondeza obulamu buno buli alina ekimukutte allah awuliriza nnyo nnyo ate omusiibi obulamu bwaffe bujja kukyuka tunaba nga tusibye bulungi mu kusiba kwennyini okw'enniya ennungi tusaale swala zonna zonna nga bazitulalika ttaano twongeremukko ne zisunna zonna zonna zonna zonna twongere okukugamba tuyitirize nnyo omwezi tuteekemu akajanja kangi nnyo tulabe nga twekukunga tukukumba empeera inshaallah oli abantu abamungu omwezi guno bwegutuuka mm. abantu <laughs> bekwasa alsas nga mutufu tezibaluma baba nga beryako bokka enjawulo e, tukitambula obulamu buno tebukoma waneeno ng'obeera nga weeryazaamanyolemu okukwesa omwezi guno gw'ekitiibwa allah gwatuwadde omulundi ogumu okulaba nga atugondeza obulamu obeera weekubyeko enjawulo so tubeere nga tetwerwaza nga mubutuufu obulwadde tebutuluma e tujjuka ennyo ne bakadde baffe abaatugendako kati ze ntegesa edduwa ya sheek ne bakadde bange baagenda nga mukaaga muepo wali eri ekawempe tujja bbanga tubajjukira tubasaalireku allah bagondeza olugendo lwebakola ki lwebatambula so banange tusaale tusiibe twagalane tugende ku muzikiti wetuba tusobodde nate tube security conscious kubanga abantu balina obusungu bwabwe ojjakera ngova okusaala oba ovuddeyo kiro mutalawi agenda kuba akatayimbwa so tetuyita mu busikosiko tetuyita mu bizikiza tubeere nga tutambula bulungi okulaba nga tina obulamu tubukuuma bulungi ate oyinza kugamba muwala omuwala ali eyo enyambala kozi bwetuuka mu kisiibo mhm. enyambala ekyuka eh, kituufu mm. abawala bonna mbakubiriza batereze eniya yaabwe nebabadde bambala obubi bambaleko bulungi mu kisiibo ate nera newetuba tukivuddemu babeere era nga bambala bulungi kubanga kyekitiibwa kyobusiraamu nti identification y'omuwala omusiraamu hijabu so tubeere nga ebirala byonna byonna tubyerabira ababadde bamansula abambala buki bagezeko okwambala obulungi balaga ekifaananyi ekirungi ate beeyongere era bakole bulungi ngaobusamu bwebasaba ajati ebiseera ebisinga nti omuvubuka oba omukyala waba hmm. talina musajja nga muwoowe hmm. ngeri emu oba endala ah, kino kino gwenga ajati oyinza kyogerako ki nti hmm. ekiseera kyekisibu kiba kituusa oli waba talina musajja nga omukyala nga muwoowe mu busiramu kiramulwa kitya anti era mu busiramu tulina kuba na musajja nga tolibawoowe aba nti kati bo abantu mune bo bakola byabwe naye nga ekitukuza obufu any relationship kuwoowa kati ate wabadde okikola saba allah akusonyiwe tobeera mukyalo oyo nga simuwowe kisibu wekinaggwa atadde muwoowe mutandike obulamu bwammwe era togeza nosiba ngaolina omukyalo atali muwoowe oba boyfriend simy girlfriend obeere enjala ekulumidde bwereere kubanga allah yagala nga tuli pua mu mwezi gwa ramadhan tetujja kwekwasa mbuna ate sitaani yankemye fe batugamba nti shaitaani zonna zonna baziggalira nibazisiba empingu kati gwe buli kyonaokola mu mwezi guno kikyo tewali akukemye atenga tulima kiwa tumanyi bulungi nti kati nkoze ekibi kati nkoze ekirungi nenkubiriza abakyala mm. <laughs> alhamdulillah nebaza allah nti ekisibo kyange ekisooka ngaena kisiba nga allah yanzirizaawo omwami mwami gumisiriza era nkubiriza abakyala baliyo bonna tuba netufumba eddaaku tufumba ifutaari nyuka mangu otuneko bye bategese naye weenyigiremu omwami abe ngaali emmere ennungi kwegamba ate tugende okuva mu ramadhani ngaate omukwano gweyongeddeyo omwami waali naye agenda kuddeyo leero mm. anti <laughs> saagala mumutawanye mugenda munonya wenna bagamba ebingi ennyo eh. mukunze waali twagatudakinowaali sagala mumusumbuwe ee tugenda gisiba ffenna inshallah naye era nga ajja kgenda muko kubanga alina okukola mm. era ajja kudda ku id inshallah hmm. hmm. etooka erinyige alyagala nnyo anti emusajja munyankole tebakulira ku matooke kati enalaba nga ho ekiri evuganda ettooke eryo olimukolera neishabwe Guys are so cute. Mdarawa shamba, already, Brown fresh of number eight.

kati ensawo bbiri kantwala eno neno nekyoba kantwala ne red zino bbiri kagatukala

شوية أكون سبيل أكون شاك جار سبيل أكون 네,파그라하나좀됐어요.나래요한뭔가지내는거그런거.음.뭐냐캐스트.뭐카페스카스리는.진짜.나지난번에집안에물어주는거.샤.

eu gujewa da wani wato dawo shine bakzerinta yiwuwarsa za ta yana ya mutane shi ne nisanci Znaczy, tu, którą How's the pressure? Ano kaya mo niya mina? Aja kamba la bulin jan chakusha na na tuwa dali. Bango. Bango bango. Bango kaya kaya kaya kaya. Tayo kaya. Karo kama kaya. Akang kaya sa. Aja mo kaya kaya. Pink black maybe. In black? Yes maybe.

yanzu so lipstick on yatwa azibukulu kulunga yaliko so loving buli busatu buli bunaku akura mungo ina love akura mungo ina love hmm? akura mungo ina love hmm. eh, mkwano ina mungi kuliyesi Thank you for, for loving our wife. Hmm. all these things abagamba kamwagale mamulimu yakyo abeewaaga balimu yakyo balimu